Jackson. yok Yok bunun sonu karanlık yolum Şeytan kol gezer ölümlü sonun Düşmanın elbet gelecek sonu Rapin namı da hedefi vurur Adım namı değer Big mafia karanlık ışıksız ortamlar Hızım kafamdaki kilometre roket Ne kadar popçu varsa yok et Sikeyim Gucci ya da Prada BMW binmem altında lada Dede yadigarı anlasana Eskinin eskisi bu rapin en eskisi En eskisi Sokak evim Sokak evim hep yanında Anlım dik, sırtım terli Yaşam bir kumarsa kazananı belli Kolay olmadı, yollar hep engeldi Uyuşturucu kullanan bir rapçi değilim Vokalim kokainden daha etkili Zavallı müptezellere bu parça fazla geldi Fazla geldi Hey rapçi bilinçaltını yok ettin İçmeden kafam rock etti Oğlum ben kaç yıldır silah taşımıyorum bilmiyor musun? Su uyur, düşman uyumaz Uyumuyorlar zaten Hepsi mezarda sonu yok